Bonjour, moi, je m'appelle Ivan, j'habite à Cali et j'adore jouer de la guitare. Nuestra categoría es los números. Empezaré con la categoría. Les nombres quiere decir los números en francés. Les nombres. Como pueden ver, la palabra se parece mucho a numbers en inglés. La O cambiaría por una U y el orden de la R y la E cambiaría numbers, como en inglés, le nombre. Ok. La S no se pronuncia porque no es careful. Ahora, en cuanto al número que es mi palabra, count es muy similar a 50. Tanto esta parte donde está la I como acá donde está la A se nasaliza y queda A. Por otro lado, la Q cambia con la C y la U acá es muda. Y la E no se pronuncia porque es al final de palabra. La T sí. Quedaría entonces 100, nasal, count, 50. El ejemplo que les doy es J'ai 50 oiseaux. J'ai 50 oiseaux. Yo tengo 50 pájaros. Eso es todo. Siguiente palabra.